是多。 nascido Te vais casar, nos vais deixar sozinho Ainda há tempo, já eras bebê E o pai e a mãe te dava bons miminhos Hoje meu filho, és tão crescido